أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 我们。 ولقد اصطفيناه Yeah. amo Oh. What in the 滚吧！